jump down, jump down, and then <laughs> say some fucking gay shit. I'm gay. gay. I'm gay. Gay. I'm gay. gay bojala kommunitini olib boradi gay Okay. Okay. baqiradi gay gulli kostyum kiyishga o'xshashi tanti Okay. yonchila sarvi qomat aqli rasso arsoning bor arsoning sani mana mana mana mana arsonim i'm gay otang kelib qolmasidan menga javob ber endi sani gay Top keladim I'm top yemasam I'm toppaga desire Sani otang gay Menim adım gay Sevgingden duydum Meni adım gay Bu adını sen koydun Bu cemaat sadık muhlislerim Gay Asıl dostlarım Gay Hazırlarım Am sinchiqib ostonasi tilla yortin kozlab kelar I'm gay yana kelar o'shak gay I'm gay yana kelar o'shak gay I'm gay <laughs>